Nu, kaip maždaug įsivaizduoju, kas gali būti e, viršelė. Nu, kadangi aš žinau, apie ką maždaug šita knyga, Richardas tu ir galbūt net aš. Aš galvoju, kad portretai daugiau. Čia nu tokie, sakau, 99 procentai. Bet dabar, kai pasakai gyvūnyje, aš galvoju, ar nebus labai daug gyvūnų, nes Richardui labai patinka gyvūnai. O, nu jo. Wow. Wow. Kosmosas. Žiauriai gražu. Wow. Bet nesitikėjai būtent? Ne, visiškai ne. Visiškai, žinok, ne. Wow, nerealiai gražiai atrodo. Spalvos kokios. Žiauriai gražu. Wow.